የብዙዎቻችሁ ወይም የአንዳንዶቻችሁ ቀንበር መሰበሪያዋ ሰዓት እጅግ ሆነ። ወደ መጠገን እንድትቀይራችሁ ጌታ ኢየሱስ፣ ጌታ ኢየሱስ። አቤቱ ጌታ የጉባኤ ሁሉ እጁን ወደ አንተ ይዘረጋል። ለእነዚህ ጸሎቶች፣ ለእነዚህ ልመናዎች፣ ለእነዚህ ጥያቄዎች፣ ለእነዚህ ጌታ ይማዎች የሁሉ ጉባኤ ለአንተ По Иисусу, по Иисусу, по Иисусу.